Halo, saya Rahmat, Ketua Umum Wikimedia Indonesia. Hari ini saya bangga dan bersemangat mengumumkan bahwa Wikimedia Indonesia akan mengadakan konferensi Wiki Nusantara yang kedua di Padang pada tanggal 4 dan 5 Juni 2022. Dengan mengusung tema membangkitkan kembali semangat kolaborasi gerakan terbuka, kami berharap para sukarelawan Prek Wikimedia dapat menggunakan kesempatan ini untuk saling berbagi pengalaman dan mempererat tali silaturahmi dengan bertatap muka setelah kita mengalami masa pandemi selama 2 tahun ke belakang. Senang rasanya bisa bertemu kembali dengan teman-teman semua para sukarelawan dari seluruh Indonesia. Semoga acara Wiki Nusantara nanti dapat membangkitkan kembali semangat kolaborasi terbuka dan menjadi lentera bagi gerakan membebaskan pengetahuan. Saya sangat senang ingin bertemu dengan teman-teman kembali di Padang. Semoga kawan-kawan semua sehat selalu. Sampai bertemu kembali. Hi, I am Wafiq Akil from Malaysia representing Wikimedia Community User Group Malaysia. I'm so delighted to know uh, another series of Wiki Nusantara coming up, which is the second conference of the series with the themes of rekindling the flame of the open collaboration movement. Congratulations to the Wikimedia Indonesia for hosting the conference and I hope this Wiki Nusantara will encourage everyone to be more collaborative and supportive in releasing the knowledge worldwide. Have fun in the conference and stay safe. Terima kasih. Salam bebaskan pengetahuan dari Malaysia. Saya Muhammad Taufik bin Rosman, salah satu anggota kumpulan komuniti pengguna Wikimedia Malaysia tania dan selamat kepada semua peserta dan juga Wikimedia Indonesia yang dapat menjayakan konferensi ini sekali lagi. Saya rasa senang hati melihat Wiki Nusantara yang dinanti-nantikan akhirnya tiba dan kita semua dapat berkumpul dengan Wikimediawan dan Wikimediawati lain dari seluruh Indonesia atas malamat yang sama yakni membebaskan pengetahuan. Saya sendiri pernah menyertai Wiki Nusantara yang pertama pada tahun 2019 dan banyak yang saya belajar daripada teman-teman serumpun saya yang baru. Jangan lupa bahawa semua yang kita belajar kepada masyarakat. Bak kata pepatah, apakah gunanya kemenyan disimpan sebesar tungku kalau tidak dibakar? Semoga acara ini dapat memberi dampak yang baik kepada teman-teman semua dan juga selamat berkonferensi. Hi everyone, I'm Jacqueline Chen from the Wikimedia Foundation. I'm the Senior Program Officer for the ESAP region. Congratulations on the Wiki New Centara conference. While I can't be in Padang with you, I look forward to getting to know you and seeing you at the next regional event. All the best.